Bueno, buenas tardes. Eh, mi nombre es Violeta Acuña y yo trabajo en la Universidad de Playa Ancha. Coordino el programa disciplinario de educación de jóvenes y adultos. Y hoy día eh, estamos trabajando en una línea muy fuerte que es la educación en, cárceles. Eh, valoramos mucho la experiencia chilena en cuanto a que en todas las cárceles de Chile hay educación básica y media. Sin embargo, eh, todavía no hemos llegado a lo que es tener educación universitaria. Eh, vamos a hacer un primer intento este año y la idea es poder ofrecer eh, a las personas privadas de libertad, digamos, una, una continuidad en sus estudios. pensamos de que los profesores necesitamos formación específica para trabajar en contexto de personas privadas de libertad, eh, creemos que es importante que, la sociedad, que el gobierno siga haciendo esfuerzos por, y las universidades sobre todo, que están llamadas a no solo investigar, sino que también a formar futuros profesionales para estos contextos eh, que son distintos y que requieren una formación especial. Eh, valoro también los esfuerzos que hace el Gobierno de Chile en cuanto a relacionar o, coordinar Ministerio de Educación y Ministerio de... Em, el Ministerio, digamos, de, Justicia, eh, quienes han logrado conversar, discutir estas materias, eh, poner temas en agenda, como para poder también influir en las políticas eh, públicas que, tienen que cada vez ser más fuertes en este tema. Eh, de allí a que también tenemos algunas líneas de investigación que tienen que ver con la comparación, investigación comparada con las realidades de la educación en cárceles entre Brasil, Argentina y Chile, y también estamos haciendo una exploración sobre los temas de pedagogía dentro de las cárceles, que tiene que ser una pedagogía distinta. Eh, estamos trabajando en el tema curricular, eh, creemos que, en Chile se está haciendo una reforma en educación de adultos, las bases curriculares, pero esperamos, esperamos esa reforma, esperamos tener las bases que puedan representar la realidad y las particularidades que tienen los diferentes contextos en nuestro país.